Mam zaszczyt zaprosić wszystkich klubowiczych w imieniu zarządu naszego klubu. Posiadacie zastaw Jugo Nazlu, który odbędzie się w pierwszy weekend czerwca, 5, 6, 7 czerwca 2020 roku. Już pora rezerwować domki, w ośrodku Towarzystwo Krzywienia Kultury Fizycznej Ognisko Dzikusy. Rezerwacja domku pod numerem telefonicznym 509 338 697. Domki rezerwujemy na hasło Klub Zastawa. Bardzo będzie mi miło widzieć wszystkich z Facebooka, jak i z klubu, ze strony klubu Zastawa, nie tylko poprzez Facebooka, ale również w realu. Także zapraszam do rezerwowania domków. Do zobaczenia.